Ne Ben duvar şu. تعال تعال تعال حبيبي تعال تعال تعال حبيبي تعال تعال تعال تعال صعد صعد صعد صعد صعد كلم هاي شبروا منطقة شبروا منطقة جواد لكن خرا لكن خرا ظلوا مكانك ظلوا مكانك ظلوا مكانك ظلوا مكانك يا اقتل ما ابغى مكانك ابغى مكانك ابغى مكانك وكون كله تنزل جوا هاي آه، رقم أربعة كمبر كمبر كمبر الجواد جواد ابن الجواد عرض عرض ما عندك عرض ما عندك يا كمبره 都好，都好。